E foi preciso uma pandemia para nos mostrar o quanto a gente é pequeno diante de Deus. A cada passo, a cada olhar, a cada lágrima, tudo isso significa o que somos de verdade. Mas tem uma pessoa lá em cima que está olhando por você, te cuidando e te protegendo de qualquer perigo. Nos momentos mais difíceis de nossa vida, é preciso chorar e sentir dor para nos tornar mais fortes e conseguir prosseguir em frente. Tenha fé, confie em Deus, que Ele tudo fará.